Здрасте, сегодня я расскажу, как ты можешь получить 100 левелов компендиума абсолютно бесплатно. Сразу скажу, видео будет немного затянутым, ибо есть куча мелочей, об которых нужно обязательно сказать. Итак, уже давно не секрет, что купив компендиум, ты можешь его обудить и тем самым немного подзаработать. Ну а для тех, кто живет в украинских бункерах, сообщаю, что с каждым выходом нового компендиума в доте появляется куча чатиков, целью которых является создание группы для абуза этого самого компендиума. Вкратце это выглядит примерно так. 10 челиков делятся на две команды по 5 человек и поочередно поочередно подаются друг другу, а попадаются они в одну и ту же игру благодаря одновременному поиску игры на отдаленных серверах по типу Японии, Кореи, Украины, ну вы поняли. Также есть второй вид абуза компендиума через песок. Ну, во-первых, что такое песок или, как говорят элитные парни, вроде меня, Sandbox. Sandbox позволяет запускать приложение в изолированной виртуальной среде и полностью контролировать запущенные процессы. Проще говоря, это программа, которая позволяет тебе одновременно запускать дохуя аков с дотой. То есть, что делает пользователь? Он покупает 10 аккаунтов Steam, покупает на каждый из них компендиум за 10 баксов, после чего включает Sandbox и заходит на все 10 аккаунтов, делит их на две команды и идет обузи компендиум видим, как и в способе выше. Это, конечно, очень интересная информация, но я уверен, что ни 10 аккаунтов, ни тем более ПК, которые позволят все это проворачивать, у вас нет. Поэтому давайте посчитаем, сколько времени вам понадобится потратить, чтобы наабузить компендиум до сотого левела, а также что вы за это в итоге получите. Итак, в среднем игра на абузе идет минут 10. Сразу советую искать группы ВК и общаться с ними по скайпу, а не делать это все через доту. Так шансов нарваться на неадекватов намного меньше. В общем, если в течение месяца месяца по 3 часа заниматься абузом со своим пати каждый день, то вы спокойно дойдете до сотого левела. А это значит, что вы получите 11 сокровищниц, которые на момент выхода на торговую площадку через 2 месяца в среднем будут стоить по 2 доллара. Умножаем 11 на 2, получаем 22 доллара. Добавляем сюда сеты из колеса фортуны, курсоры, эффекты и так далее. И в итоге в среднем выйдет 30 долларов. Как вы видите, особо заниматься абузом с одного аккаунта не имеет смысл. Если вы, конечно, не школьник, для которого и 20 долларов за месяц деньги. Я лично тоже купил компендиум, но вовсе не для обуза, а просто чтобы было интереснее играть. Ну а на этом все. Если видео было для вас полезным, поставьте лайк. Также нажми на колокольчик и подпишись на канал. Пока-пока.